शायद तो गाइस मैं चुका हूँ यहाँ पर मोबाइल की new Mark the Location game लेकर के पास और आप देख रहे हैं Turk gamer Mark the Location new video तो गाइस इसमें मैंने बहुत ही गलत तबाही की जा तो देखो पूरे गेम प्ले और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें जो मैंने बंदों को धोया है ना अपने अपने सर्फ और साबुन के तो बस आप लोग वो देखना और वीडियो को मत देना ओके वो तो देखो वीडियो को ध्यान से रहता बंदा ऊपर जो अपने बंदे को बाहर से कहता है भाई इधर आए आप तो मारने पहले बारी उसकी जो बंदा ऊपर है ना उसकी बारी ये भी देखो आप तो यहाँ पर उठाते हैं कार सीधा निकलते हैं रश करने ओ भाई साहब इतनी जा करेगी तो कोई बात मर गए तो मर गए भैया आप भी ए भाई जल्दी बैठे यार होता है बॉर्ड उसको मारते हैं आगे होता है एक ड्रॉप लूटते हैं यहाँ पर मोती क्रूजा the god one of mobile तो अब देखो इसके था तो भाई भाई की जो था उसे था एक बॉट तो वो आएगा टीम मेट आएगा अभी बॉट का तो देखो अभी क्या होता है इसको मारने के बाद जो भाई साहब चीन आने वाला है ना बस आप लोग वो जो होता है आयोध हैं दो बंदे नहीं देखो पता जो होता है ताकि जो होगा really sorry. बहुत ही बुरा होगा Watch out. बहुत बुरा होगा Watch out. Watch out. मेरे साथ नहीं होगा अगली बात आप कहाँ भाग रहे हो जाओ मैं गया तो पूरा अरे भाई कितने बॉट आ रहे हैं यहाँ पर तो हुआ अगर आपने अभी तक वीडियो मेरी देख लीजिए तो आप लोग एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आपसे वीडियो में tata bye bye thank you